Quise entrar y no me dejaste, se tornó en un puro desastre Con pasión yo vine a animarte, invadiendo zonas colindantes Con mirarte me quitaste lo que siempre tú odiaste Amarrado por la dana, la mañana a reparte los compadres con su arte no pido muy fácil lo que me dijeron, no fácil decirlo, así entenderlo Perdido en el cielo, borracho de wiki, con de kiki, forma de rapero Primero prefiero insistir antes que morir, seguro si viene por mí Si yo voy a entrar, nunca a salir, no quiero salir, déjame vivir No aguanto más esta presión que viene de ti, un paso bajar, un paso subir A punto de dar un paso pismal, me viene a decir pero huele la shit Me viene a decir pero huele la shit acumulando segundos en el reloj Aprovechando el tiempo que mi madre me dio Quitando de mi lado personas sin remedio pegándole maduro desde el otro hemisferio No quiero drogas de diseño, cara tapada como el rey misterio Ojos rojos como el incendio, como el Déjame verte como bebé una roca al agua pasar es un arroyo Controlando los niveles de caudal y desarrollo de las plantas y animales que lo habitan Que lo habitan